Текст 1. Морской город Владивосток. 練習のパターンを少し変えましょう。私が先に答えを言いますから、カラボックンは質問をロシア語で言ってくださいね。えどういうこと じゃあ、最初は一緒にやりましょう。Вон там старый зеленый парк。私は、вон там と言いますね。訳してくれるあちらに。場所の話ですよね。ああ、わかったわかった。где парк だよね。はい、次に行きますよ。старый зеленый。 Парк какой? Йош. Церковь. Вот что. Они напротив. Они до дакаране. Где музей и японский центр? Хай. Японский. いセンター。ちょっと物足りないね。えセンターっていろいろありますからね。位置を指定した方が相手に分かりやすいんですよ。じゃあ、かっこいいセンタ т р プロティフ。そうです。Вот это. какое здание н о в о イ、и в ы с ソーケ。いいですね。いいの使い方もうまい。ジ и л о й こいえたどん。はい。では、ジ и л о ドン。о м ч т わかりにくいですね。 何ですかというのは意味があまりに広いから、できるだけ相手に何を知りたいかちゃんと伝えた方がいいでしょじゃあ、вот это новое высокое здание что? о л о д е 次、новый высокий。うーん、これだ。жилой дом какой? よくできました。 Большой новый мост. Что вон там далеко? Дальше. Где большой остров? Русский. Какой это остров? Дальневосточный. Какой университет там? Москва, какой там университет? И десне? Все. Какие там факультеты? Даке? какие там факультеты и общежития. Преподаватели там, а студенты дома. Где сейчас студенты и преподаватели? Каникулы. Что там Сейчас. Иdas я? Же. Там же сейчас занятие. Я же студентка. Это же очень близко. Кто же это? Это же Иван! Когда же автобус? Где же гостиница? Что же это такое? Сузукемашо. Это туристы, гости. Кто это? Аруева? Кто эти люди? Хорошо. Человек. Люди. Он человек. Она тоже ч е チラビキっていう言い方はないのありますけどとても珍しいポエトリーなどで深い哲学的な意味で使われますね人間どうもよみたいな感じ そうですそうですкитаец, американец и японец. Какие это туристы? Матава, кто эти люди Молодой. Японец какой? Ка! Вот этот мужчина какой, не? Э? Молодец. Рядом. Где переводчик? Русский. Переводчик какой? Кокоде переводчик кто я? Русский переводчик. Кто рядом? Наверное, недалеко. Где гостиница? сама-дес, Тоттемо йоку декимашта йо. Вай, вай.